Hola queridos, bienvenidos a los consejos de la princesa Lula y su perrito Churrasca. ya sabemos que estáis muy agobiados de estar en casa y en este periodo sin salir es muy difícil. Los que tienen perros ya lo tienen un poco solucionado. Siempre pueden sacar a su perrito a pasear y si no tenéis perrito, coged otra cosa. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Oh, ¡Ven aquí! ¡Ven ¡Ay, ya a ver vamos a pasear! ¡Ven a vamos a pasear! Los que tenéis perros, sí que tenéis saludos. ¿Saludos? No es coronavirus.